Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja nämä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet ja tänään me puhutaan siitä, miksi politiikka on rikki. Viime viikko oli politiikan rikkonaisuuden oikea superviikko. Torstaina Helsingin kaupunginhallitus kokoontui käsittelemään yleiskaavaa ja siihen liittyviä elementtejä. Polemiikkia aiheutti Osmo Soonivaaran kohtelu vihreässä ryhmässä, kun Ode savustettiin ulos Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevasta äänestyksestä. Ode oli Vartiosaaren rakentamisen puolesta, kun vihreä ryhmä yleisesti oli sitä vastaan. Toisin sanoen Soonivaara oli väärää mieltä, ja Soonivaara savustettiin äänestyksestä ulos niin, että vihreä ryhmän sisältä yleiskaavaesitys uhattiin kaataa, jos Soonivaara äänestäisi Vartiosaaren esityksen puolesta. Ja kun Soinivaara ei pystynyt äänestämään perusteltua kantansa vastaan, niin hän poistui salista ja vihreä Kosanostra sitten marssitti saliin varaedustaja, joka oli oikeaa mieltä. Tosi sanoen osa vihreistä kunnallispoliitikoista ei ole tuolla ajamassa omalla mandaatillaan mitään asioita, itselleen tärkeäksi kokemia juttuja ja näin päin pois, vaan nimenomaan opportunistisesti kiristämässä ja vaientamassa eri mieltä olevia, jopa niitä, jotka tulee samasta puolueesta. Niinkään torstaina Yle Kioski julkaisi noin minuutin mittaisen pätkän, jonka aiheena oli hallituksen veronkevennykset. Videolla on pätkä budjettiinfosta, jossa pääministeri Sipilä ensin kertoo veronkevennyksistä, jotka on kohdistettu nimenomaan pieniä ja keskituloisille. Ja sen perään heti valtiovarainministeri Orpo kertoo 0,6 prosenttiyksikön veronkevennyksistä, jotka on suunnattu tasapuolisesti kaikille. Kioskin videolla Ylen toimittaja näsäviisastelee siitä, kuinka prosentuaalisen tasasumman veroalennukset onkin itse asiassa hyvätulosten suosimista, koska silloin hyvätuloisille jää euroissa enemmän käteen kuin pienituloisille. Toki sitä voisi näsäviisastella takaisin, että suhteellisesti 0,6 prosenttiyksikön veroalennus on pienituloisen veroprosentista isompi alennus kuin suurituloisen veroprosentista. Ja toisaalta, ei liene väärin, että edes joskus ne ylimpien tulodesiilien nettoveronmaksajat saa jotakin takaisin tässä jyrkän veroprogression riivaamassa maassa. On selvää, että tuo Ylen toimittaja on hyvin hyvin tarkkaan valikoinut ne tuossa videolla käyttämänsä pätkät, jotta saisi käyttää Ylen mediainfraa omaa ideologiansa levittämiseen. Ammattitaitoinen journalisti taas olisi tarkastellut isoa kuvaa ja katsonut esimerkiksi tällä hallituskaudella tehtyjä tai tässä viime budjetissa tehtyjä kokonaisveromuutoksia ja vetänyt siitä sitten vähän paremmin informoituja johtopäätöksiä, mutta jos näin olisi toimittu, niin tietenkin tämä kioskin mukaan hauska pellelyvideo olisi silloin jäänyt tekemättä. Nimenomaan tällä hallituskaudella pienitulosten verotusta on kevennetty, siinä missä suuritulosten verotusta on kiristetty. Ja vuodesta 2007 asti ylimmän tulodesiilin reaalitulot on pienentyneet siinä, missä kaikkien muiden tulodesiilien reaalitulot on kasvaneet talouskurimuksesta huolimatta. Tämänkin arvon toimittaja olisi voinut tarkistaa Googlella muutamassa sekunnissa, mutta mitäpä sitä antaa faktojen ja journalistisen etiikan pilata hyvää juttua. Muutenkin tämä suomalainen tulonjakokeskustelu on tosi outoa. Silloin kun veroja ollaan korottamassa, niin tarkastellaan nimenomaan prosentuaalisia korotuksia. Ja silloin vaaditaan nimenomaan rikkaille ja hyvätuloisille isompia suhteellisia korotuksia kuin pienituloisille. Mutta silloin kun puhutaan veroalennuksista, niin silloinpa tuijotetaankin absoluuttisia eurosummia ja vaaditaan nimenomaan pienituloisille isompia euromääräisiä alennuksia kuin suurituloisille. Tällä tavalla rusinoita pullasta poimimalla saankin itse asiassa näyttää siltä, että hallitus aina keventää suuritulosten verotusta ja aina kiristää pienituloisten verotusta. Ja itse asiassa Ylenkin propagandakoneisto suotuisella avustuksella iso osa suomalaisista on saatu uskoa, että näin oikeasti tapahtuu, vaikka faktat olisi helposti tarkistettavissa tilastoista. SCPssä myös myrskys viime viikon lopulla, kun huhut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindmanin salatuista puhujalistoista sai vahvistuksen. Lindman oli toimittanut eduskunnan puhemiehistölle salaa itse laatimia listoja niistä SDPn äh, kansanedustajista, joille myönnettäisiin puheoikeus tietyissä eduskunnan istunnoissa. Sen melkein vielä ymmärtäisi, että eduskuntaryhmä olisi tykönään kaikkien yhteistyössä sopinut, että ketkä esittelee eduskuntaryhmän kantoja tai ketkä ottaa kootusti kantaa tiettyihin asioihin istunnoissa, mutta tämmöistä yhden miehen salahitleröintiä on kyllä todella vaikeaa ymmärtää. Eduskunnan puhemies Maria Lohela vahvisti, että Lindman oli tämmöisiä listoja hänelle toimittanut, mutta onneksi Lohela selkäranka oli kestänyt ja hän oli pistänyt nämä listat suoraan roskiin. Myös varapuhemies Mauri Pekkarinen myönsi, että näitä listoja on toimitettu ja Pekkarinen jopa myönsi, että nämä listat on vaikuttanut siihen, keille puheenvuoroja on eduskunnan istunnossa jaettu. Kun jopa SCP entinen puheenjohtaja Eero Heinaluoma paljasti, että näillä listoilla on aika pitkät perinteet, niin on todella vaikeaa kuvitella, etteikö SCP nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne olisi näistä listoista ollut tietoinen. Ja mäpä väitänkin, että tämä ei ole mikään Lindmanin soololujuttu, vaan tämä on SDPn sisäisen valtaklikin omaa puuhastelua, jolla varmistetaan omille poliittisille kavereille tarpeeksi puheaikaa ja tarpeeksi näkyvyyttä jatkoa ajatellen. Kannattaa myös huomata, että heinaluoma Lindman ja Rinne on kaikki SAK vanhoja AY-jyriä että tällaista porukkaa siellä SAK Herrahississä liikkuu. Joo, kolmikymppisenä oman megalomaniansa sokasemia poliittisia broilereita, joille politiikan itseisarvo ei ole kansalaisten parhaa eduajaminen, vaan oman vallahimon tyydyttäminen keinolla millä hyvänsä. Lindmanin henkilökohtaisella nettisivulla on tämmönen mietelause, että politiikassa yksi teko merkitsee enemmän kuin tuhat sanaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Vaikka Lindman olisikin tehnyt politiikassa jotakin hyvää aikaisemmin ja ei tule ihan äkkiä mieleen, että mitä hyvää hän olisi mahtanut tehdä, niin siitä huolimatta Lindman on semmoinen parlamentarismin ja demokratian päälle paskantava huijari, jolla ei tulisi olla mitään asiaa eduskuntaa. Erikoista tapauksessa on se, että median päästänyt nämä demarivaikuttajat kuin koirat veräjästä. Onko tosiaan niin, että näin vakava eduskunnan arvovaltaa syövä ja mahdollisesti jopa perustuslakia loukkaava virhe painetaan villasella, kun Antti Rinne toteaa, että tekevälle sattuu ja julistaa asian loppuun käsitellyksi? Mä näen nämä vihreisiin ja demareihin tällä kertaa liittyvät jutut hyvinä esimerkkeinä siitä, miksi suhteellinen vaalitapa ja vaalipiirit pitäisi purkaa parlamentarismin ja demokratian vahvistamiseksi. Tällä hetkellä äänestäjillä ei ole mahdollisuutta antaa ääntään sille ehokkaalle, joka mahdollisesti parhaiten ajaa heidän asiansa, vaan ensi äänestys mahdollisuutta rajaa vaalipiiri ja sen jälkeen sun ääni menee aina ensisijaisesti kyseisen puolueen kärkinimen käyttöön. Jokainen moraalitonkin poliitikko on tullut valituksi sellaisten ihmisten äänille, jotka jos eläissään äänestänyt kyseistä poliitikkoa. Ammattipoliitikot ja poliittiset broilerit tarvitsee tätä vaalipiiriä ja suhteellisen vaali- järjestelmää, mutta suomalainen demokratia sitä ei tarvitse. Koska suomalaiset ja suomalainen demokratia ei myöskään tarvitse veronmaksajien rahoilla ylläpidettyä mediaa, jonka toimittajat jatkuvasti venyttää journalistisen etiikan rajoja oma agendansa ja ideologiansa levittämiseksi, niin ehkäpä yleinkin rahoitusta olisi syytä ruveta pikkuhiljaa leikkaamaan. Äh, voitaisiin esimerkiksi antaa Ylelle semmoiset tehtävät kuin yhden äh, radiokanavan, valtakunnallisen radiokanavan ylläpito, yhden valtakunnallisen TV-kanavan ylläpito ja suomalaisen radio- ja TV-viihteen konservoinnin tehtävän. Tuommoisesta hommasta su- luulisi sutviutuvan ehkä semmoisella 30 miljoonalla eurolla tai sinne päin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että julkista taloutta voitaisiin sopeuttaa neljällä saalla miljoonalla eurolla vuosittain – tai vaihtoehtoisesti sama summa voitaisiin suunnata verotaakan keventämiseen. Että jos joku toteaa, että politiikka on rikki, niin tässä nyt on ainakin kolme esimerkkiä siitä, että keitä siitä on syyttäminen ja miksi näin on. Toki syyllisiä löytyy kaikista puolueista ja ympäri julkista sektoria, mutta toisaalta syyttäminen on myös meitä äänestäjiä, tai itse asiassa pelkästään meitä äänestäjiä. Jos te haluatte, että tämmönen pelleily ja korruptio ja meidän verorahoilla pelaaminen loppuu, niin silloin kannattaa ruveta käymään siellä äänestyskopeilla. Ja silloin kannattaa muistaa äänestää viisaasti.